Tagal namin inintay ang bus na yan. Isang oras! Welcome sa lahat po ng Manila vloggers. <laughs> Ito na, ready na ba kayo sa Lakbay Norte? Welcome to the North and welcome to the food capital of the Philippines which is Pampanga. We're now here at Angeles City and sasamahan natin sila sa tour natin. Ang ganda ko dito. <laughs> Diyan ka na okay, dito na lang daw ako. Wala kang dalang monopod or anything, but we will update you with our Lakbay Norte. Basically, dito lang tayo sa Angeles and Clark area. Pero syempre, sila, first time nila dito. So, sasamahan natin sila. Ayos lang ba yun? Okay. Basta. Okay. Gusto mo yan. Gusto mo yan. At pinipicturean na nila ang Samban Margul. Bakit yung pinipicturean niyan? Everyday ko yung nakikita. Hindi, syempre, kailangan nilang ma-appreciate yung Angeles City but I suggest makakita nila yung beauty ng Angeles City paggabi. Alam mo so, pag... beauty. <laughs> Alam mo, gid dito. Wait, ayan. May ano dyan, fountain, fountain. Paggabi, may Water. Water! Tapos dito, ayun, nagpapapicture dyan parate. Tapos kami, tumatambay lang kami dito sa may, ayan, sa may, kasi, ah, sa may pumuna. Yan, pag-vlog! Inaantay po natin ang pinakasikat na si Muji. Wala sigawan ka. Muji, where are you? We're here to welcome you. wanna see si famous Sir Muji? Ay, Sir, Servo G! Tomisa! Hi po. Hi! Andito na siya! Ay, grabe! May pa-welcome kami sa'yo. Kamusta? Kamusta? Asal kayo? A few minutes later. So, ang first stop is Pamintuan Mansion. If you live around Angeles City, sigurado akong dinadaan-daanan nyo lang to mga ate at kuya. Pero ilan na nga ba sa atin ang nakapasok dito? Tara, silipin natin! Makasaysayan pala talaga ang lugar na ito. And here, we can see old kitchenwares, pati mga lumang damit, plancha, at iba't iba pang mga kagamitan nila noon. Ang ganda rin ng mga sinuunang kama nila at iba pang mga furnitures. Tara, samahan niyo naman kami sa taas. kasalukuyan tayong nasa taas ng Pamintuan Mansion sa medyo third floor. Parang veranda nila. Yes, medyo maigit. So, medyo dito, adjacent side sa Imerex Plaza. Yan, may rooftop din dyan. Tapos, makikita dito yung overlooking ng Angeles. Actually, sa may area lang ng ano. Hindi lahat. Dun yung AUF. That's my school. Ito naman, uh, Arayat, Mount Arayat. Shout out sa mga nakapag-hike na sa Mount Arayat. You guys are amazing. Sobrang hirap dyan. And hindi ko alam, di ba parang nung unang panahon, parang may mga sundial. Alam mo yun? Hindi ko alam yun. Google natin. <laughs> Nagaantay lang tayo dito para makapag-picture tayo. Di ba, Gid? Nakainit. Tiis-tiis lang kasi may tao pa. So, for the gram. Do it for the gram, guys. <laughs> So, di ko alam, gano'n tayo katagal. At papasakayin ba nila tayo sa Lakbay Norte bus? Siguro, oo. Tingnan mo nga! Dahil kawawa naman tayo. Kaya sasakay sa bus. Sakayin niyo kami! Hi guys! Ano, Pampanga Vloggers! Ito sila. Hi! Hi! Welcome po sa Pampanga. Welcome to the bar. Magkikiupo po kami. Ngayon naman, nandito tayo sa TB's Farm na isang private property. Pero bukas ang pinto para sa publiko. Layunin nitong makapagturo at makatulong in the field of agriculture. So, kailan niyo po kami tuturuan magluto ng 50 Shades of Adobo? Pagka nagawa ko na yung 37. <laughs> so, ilan pa lamang? 13 pa lang. 13 pa lang. jackpot, jackpot. so, ito po ay next pin sa atin na isa siyang private farm pero gumagawa sila ng way para to change the community. And it is open for the public. Diba? Ay, TV oh, TV. TV. Kala ko Abby. Abby. Abby Farm. Sa iba na. Kids, saan tayo punta? Let's go. Tara na, Nakbay Norte. May pagkakita. <laughs> Mushroom! Mushroom! Mushroom! Guys, alam nyo naman, kung kilala nyo ako talaga, mahilig ako sa mushroom. At gusto ko magkaroon ng ganyan. Picture ako again. Sir. Ito, mushroom. Ano nang gift mo? guys, update lang. Napakaganda naman dito sa TV's Farm. Hindi ko alam na may ganito sa Angeles. At ililink natin below kung meron man silang social media sites. At check nito kasi open siya for public guys. Kahit sino pwede pumunta dito. And um, sabi nga nung sikat si kanina si kuya. Si kuya ay sabi niya ano daw kahit daw yung mga taga-ibang um, ethnic group tinuturuan para makapag-farming and matuto ng basics. Tapos, nagbibenta rin sila ng mga fertilizer. Hindi ko alam kung ano to guys, pero I will show you. Gusto ko kumain ng baboy. Ay, tapos na. Kumain ay, ay, ng baboy. Ano, ano. Celine, Celine, Celine. Ano mo? In action na, para... President. Okay, okay. Tapos ano pong gagawin dito? Papakain natin ng mga hayop. Ah, okay. Saan pa? Eh, meron pa oh. Tatlong plots pa yan. So sometimes yung mga pupunta dito, uh, pick and pay. Yun. So, kung pupunta daw tayo dito sa TB's Farm, um, you can just drop by kasi wala pa silang, I think wala pa silang online booking. Or maybe kung meron man way online, I will let you guys know. At, syempre, samantalahin na natin habang wala pang mga ano, entrance fees. Pero, yun, sabi nila, in the near future daw, magkakaroon daw na parang conservation fee para sa mga tourists, yung mga basura. Siyempre, we have to maintain the place. And ito yung isang malaking gateway para makapag uh, aral tayo about farming, about conserving, and about our ecosystem. Kasi I personally want, alam na friends ko, I personally... One eternity later. 10.5 hectares but the plant is operated by 6 people. 6 people, wow. Ang tawag doon PLC. Yan yung mga baboy na sinasabi sa inyo. Relax na. Baboy na native. Charms, anong tawag dyan? Native? Native na pig. Organic. Baboy ramo, gano'n. Ano? Hello! Mga kamag-anak! <laughs> Welcome to my family member. <laughs> Ito si Auntie Winnie. Auntie Winnie! Saka si Pet Pet. O, oh, diba? <laughs> Kita na yung mga tita ko dito. ah, saan si Lotlot? Lot? Si Lotlot. Lot. Teka lang, ang hirap mag-gimbal. Nahirapan ako nababalik sa original position. Alam mo si Lot-Lot, ano, nung bata kami, may mahilig kami talaga maglaro-laro sa putik. <laughs> Para totoo. Insimado daw kayo for birthday. Pwede daw pong gawin ang gustong gawin, makipag-friend sa goat, gano'n. <laughs> Magkaroon ng relationship sa goat, gano'n. yeah. <laughs> Really? Ayan, ayan. ayan. Tayo eh. Bakit? Ano ibig sabihin ng relationship? Friend. Oh. Bata ka pa? Ah! So hanggang dito muna po ang ating video. Abangan naman ang ating tour papunta sa Aqua Planet on our next video. I hope you guys like it and if you do, please like and subscribe to my channel.